Majoritatea romilor din Podoleni sunt cuprinși în cultul ortodox. Dar printre noi se mai găsesc și alte culte, cum ar fi cultul pentecostal și cultul adventist de ziua Aceste trei religii fac baza cetății din Podoleni. Diferența care între cele trei culte Aș începe cu cel mai mare cult, care majoritar sunt ortodoxi. Ei cred în cruce, semnul crucii, cred în icoane, icoanele Sfinților, cred în uh, pomeni, milostenile făcute pentru morți, au cultul, uh, zicem noi, al sacramentelor. Cred foarte mult în lucrurile acestea. Cultul adventist, doctrina de bază, este ziua șaptea, sabatul, păzirea poruncilor și ar fi în plus, ă, deci la capitolul mâncare ei nu folosesc carnea, nu mănâncă carne de porc. Iar la cultul pentecostal cred în Duhul Sfânt, aceasta este doctrina noastră, Pentecost înseamnă 50, de la ziua 50, cu cuvurarea Duhului Sfânt. Și atunci noi credem în prorocii, credem în viziuni, în vise, în științările pe care ne le trimite Dumnezeu cu privire la starea noastră, dacă câteodată starea noastră este greșită, este ca iau, sau ca hățurile la cal care ne trage când o luăm pe o cale greșită, ne mai trage și ne aduce la calea cea bună. Cultul pentecostal este cultul rugăciunii, închinării în Duh și adevăr, fără icoane, fără semnul cruci, credind direct, fără mijlocirea Sfinților și credem în singurul mijlocitor care este Domnul Isus Hristos, Marele nostru Mântuitor, care pentru noi oameni și-a dat viața pe urmă. Pe lângă bisericile ortodoxe, după Revoluție, s-a construit adunarea, deci locașul unde ne strângem noi, căci biserica înseamnă numărul oamenilor, nu zidurile înseamnă biserică, ci membri. Aceea este biserica adevărată a lui Dumnezeu. Așa gândesc eu, că dacă zidurile alea ar fi cât ar fi ele de mari podobite cu icoane, dacă n-ar fi populate de o majoritate de oameni, n-ar fi nicio valoare. După Revoluție, noi am construit prin forțele proprii și prin ajutoare venite din afară, din țară și din afară, un loc așa aici pentru cultul pentecostal. Frații noștri aventiștii de ziua șaptea și ei tot la fel, prin ajutoare, și-au construit cultul lor și fiecare religie au cultul lor. Datorită credinței pe care o avem în Dumnezeu, relații între noi sunt foarte bune, nu ne jignim, ne respectăm reciproc, căutăm să fim mai apropiați unii de alții, chiar dacă avem divergențe în unele probleme, la sfârșit ne împăcăm și ne despărțim cu pace și voia Domnului Iisus.